Kandırdılar O da nasıl oynattılar Yıkamak istiyor Kandırdılar Hep kapıyı kapiro Doldurdular Ayşe kapiro kız Kandırdılar O da nasıl uydurdular Yıkamak istiyor Kandırdılar Oyna güzelim zilleri taksana Ayşe yarim göbeğini atsana Oyna güzelim zilleri taksana Ayşe yarim göbeğini atsana açıp hatırımı sormadı Bir alo deyip nasılsın demedi İmini balayıp nere güzel oynadı İmini balayıp nere şeker salladı Bir alo deyip nasılsın demedi Bir mesaj atıp hatırımı sormadı İmini balayıp nere güzel oynadı Simini balayım nere şeker salladım Oyna güzelim zilleri taksana Ayşe yarim göbeğini yaksana Oyna güzelim zilleri taksana Ayşe yarim göbeğini yaksana Oyna güzelim zilleri taksana Ayşe senin Zilleri taksana Ayşe yarim Göbeğini atsana